وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم لذا အစဉ်တံပိုးထားအပ်တဲ့သာသနာတော်ကရှင်လူကြီးမင်းများနဲ့ တောကရှင်မိမပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့လာမြရမ်ဇန်20နဲ့6ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တအာလာအလ္လာဟ်ထံမှာမျှော်လင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်များကုရ်အာန်ရဲ့တချို့သောညွှန်ချက်တွေဆဟာဘာတော်ကာကြီးတွေရဲ့တချို့သောတင်ပြချက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညဟာကျွန်တော်တို့လိုင်လတူလ်ကဒါရ်ည ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဒီညာမျိုးမှာအလောရှမြတ်ရဲ့ ibadat လုပ်တာတွေဒီတိုင်းပဲအလတ်ထိုင်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယင်ထဲမှာရှိသမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေအလတ်ထိုင်ကနေတောင်းခံရမယ်နေ့တနေ့ညတညလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့မဆိုလာမြန်ရမဇန်ရဲ့ဒါနောက်ဆုံး10ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ညထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းခံမှုတွေအလတ်တန်ကနေကျွန်တော်တို့တွေပူဇာမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုချင်တယ်လဲလိုချင်တာတွေတောင်းခံမှုတွေဟာတကယ်ပဲအစ်စ်မီသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် inshallah taala ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ဒီညတညဟာပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝတာတစ်ခုလုံးအတွက်ဒါတညတာကုထုံးတစ်ခုလိုပါပဲအဒီချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အာယတ်နာအာယတ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်နာအာယတ်ရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ ကီယာမတ်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ပထမအာယတ်မှာဒုတိယအာယတ်မှာတော့ဒူဟာဆုမွန်နေတောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒူဟာဆုမွန်တောင်းခံဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်လဲဒီကျွန်တော်တို့အစ္စလမ်လမ်းစဉ် page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသခင်အလ်ဟာဂျ်ဟာဇတ်မော်လာမူဖတီအာရစ်ဆပ်တင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ် နောက်တခြားသောပညာရှင်များအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာတောင်းရမယ့်အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေရှိပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဒီနေ့ညဟာအလတ်ထံကနေမျောလင့်ရတယ်။အင်ရှာအလ္လာဟူတအာလာ လိုင်လတူလ်ကဒါညဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒူဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လူချင်းမင်းများအတွက်လည်းဒီဆွေးနွေးချက်တွေဟာအင်ရှာလောတာလာအနည်းနဲ့အကျဉ်တော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာရတော်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကိုကကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะဒီကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကပြောထားတဲ့ဒူဟာတောင်းခြင်းအမှုပညာဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။အကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်လိုက်တဲ့အာရတော်တွေဟာ ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အာယတ်တော်တွေဟာဆူရာမူအမင်လို့လည်းပြောတယ်24ပါးတာမှာပါတယ်။ဆူရာတူဂါဖီရ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆူရာမူအမင်ရဲ့အာယတ်နံပါတ်59နဲ့အာယတ်နံပါတ်60ကိုဖတ်ရတဲ့စေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဒီအာယတ်နံပါတ်59မှာအလောရှမြတ်ကဗာမိန်ထားလဲဆိုတော့မုတ်ချဧကံကယာမတ်ဆိုတဲ့ချင်းဆူထားတဲ့အချိန်ဟာ လူသားတွေထံကိုရောက်ရှိလာမှာတည်ကြတယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကဒီကယာမတ်ရောက်ရှိမှာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မသိကြဘူးတဲ့နောက်တနေရာမှာနောက်ထပ်ဒုတိယအာယတ်မှာအလောရှမတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဝကောလာရဘ်ဘူကုမ်ဒအူနီအစတဂျီဘလကုမ်အတင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ကအတင်းတို့ကိုမိတ်နေတယ်တဲ့ငါထံကနေပြီးတော့အတင်းတို့တွေဒူအာဆုမွန်နေတောင်းကြငါမုတ်ချမင်းတို့ရဲ့ဒူအာတွေကိုအတင်းတို့ရဲ့ဒူအာတွေကိုလက်ခံပေးမယ်အော်ဒူအာမတောင်းမဲနဲ့ငါရဲ့အီဘာဒတ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့ မာနတွေပလွားပြီးတော့နေနေတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြခင်သူတို့တွေကတေးသိမ်စွာနဲ့ဂျန်နမ်အပယ်ငရဲလာရမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီအာယတ်ရဲ့အကျယ်မှာအီမမ်အစ်ဘနီကစီရာဟီမာဟူလာတခင်ကအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုမိန့်ဆိုထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်တဲ့။ကီယာမတ်နာနီးပြီဆိုရင်တဲ့အလဘက်ကနေပြီးတော့စံတတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးလာလိမ့်မယ် အပူချိန်တွေဟာပြင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဂျမန်နိုင်ငံကပညာရှင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့အီမမ်အီဗနီကစီကမိမိရဲ့ကျမ်းမှာဖော်ပြထားတယ်။ကယာမတ်နာနီးပြီဆိုရင်နံပါတ်1လူတွေရဲ့ပုံမှာစမ်းသပ်မှုတွေအမြောက်အများရောက်ရှိလာမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အပူရှိန်တွေဟာတဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့မှပြင်းထန်လာမှာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အီမမ်အီဗနီကစီကရေးပါတယ်။အဒီဒုတိယအာယတ်ဖြစ်တဲ့ဒူဟာတောင်းဖို့မိတ်ဆိုထားတဲ့ ဒီအာယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဒါဟာအလတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာပြုထားတဲ့ဂျေစုတော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မထားဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဒူအာတောင်းဖို့အတွက်လဲဖိတ်ခေါ်နေတယ်တဲ့နောက်ဒူအာတောင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ယုံနေမကဘူးအဲ့ဒီဒူအာတွေကိုလည်းလက်ခံပေးမယ်လို့အလောရှင်မြတ်ကတာဝန်ယူပေးနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အီမာမီဆူဖီယန်ဆော်ရီရာဟီမအလ္လာတခင်ကအမိန့်ရှိပါတယ်တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရှင်မြတ်ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလောက်ကျွန်တော်တို့တွေတောင်းမလဲကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းပါဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားတယ်လက်ခံပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဂရိတွေပေးထားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝလိုင်ဆာကဒါလီကဂိုင်ရူကယာရဘ်အိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ဒီလိုမျိုးအလတ်မအပနောက်တစ်ယောက်ကဘသူမှဒီလိုတာဝန်ယူမပေးပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြပြဆရာကလည်းဒါမှတွဲပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အမိန့်ရှိတယ်အလ္လာဟူယဂ်ဒဘ်အင်တရက်တဆူအာလဟူ ဝဘနီအာဒမဟီနာယုစအလူယဂဒဘူအဲ့တော့အလောမြတ်ကကျွန်တော်ကအလတ်တန်ကနေမတောင်းရင် စိတ်ဆိုးတော်မူတယ်တဲ့လူသားတွေကကြတော့သူတို့တန်ကနေတောင်းရင်စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ဖန်ဆင်းခံတွေရဲ့ကြွာသွားတဲ့အချက်ကိုကြပြဆရာကဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာဇတ်ကာဘ်အလ်အဟဘာဆိုတာတကယ်ရှေးကျမ်းတွေကိုနှံ့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနေနဲ့ဒီအာယတ်တော်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့မိန့်ရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ ummat နဲ့တခြား ummat တွေနဲ့ကွာတဲ့အချက်တွေဒီထဲမှာကျွန်တော်၃ခုအဓိကသွားတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့နံပါတ်1အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တခြား ummat တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နဗီတွေကိုအလောရှမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်မင်းတို့ရဲ့ ummat တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့တွေအဆင်ပြေသလိုเนาะကြည့်ပြီးတော့တာဝန်ယူပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့မှပြောတာတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဗီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကိုလည်းဒီတာဝန် ပေးထားသလိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်တက်တည်ခံပေးဖို့တယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးတွေပြုဖို့ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့လိုက်စာအလိုက်ကဖစ်ဒီနီမင်ဟာရဂျ်သာသနာရေးကိစ္စမှာလိုက်နာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလွယ်ကူအောင်အလောရှမြတ်ကစီစဉ်ပေးထားတယ်။ဝမာဂျာအလာအလိုင်ကွမ်ဖစ်ဒီနီမင်ဟာရဂျ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ထားတယ်။အဲ့တော့တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာယတ်ဖြစ်တယ်။ ဘာတွေတောင်းမလဲတောင်းညင်တာကိုတောင်းအလောရှင်မြတ်ကမုတ်ကြဧကံချီးမြှင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်ဒါဟာတခြားအွမ်မတ်တွေထက်ထူးခြားတဲ့ကျွန်တော်တို့အွမ်မတ်ရဲ့ဒါဟာဆိုရင်ဂုံကြီးတွေဝိသေသတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့အလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုဟာဇတ်အနက်ရာဒီယ ල් လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကြီးကအမိန့်ရှိထားတယ်အဲ့တော့ဒီရီဝါယတ်ကိုစင့်ပြန်ထားတယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းမ်ကအမိန့်ရှိတယ်အဲ့တော့ လေးခုသောအရာအလောရှိမြတ်ကလူသားတွေကိုကြီးမြင့်ထားတယ်အဲ့ဒီတဲကတစ်ခုကတော့ငါအလအတွက်ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အတင်လူသားအတွက်ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အတင်နဲ့ငါရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့နောက်စရုဒ္ဓအချက်ကတော့အတင်နဲ့အတင်ရဲ့တခြားသောမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါအတွက်တီးတန့်ဆိုတာကတော့တဲ့မင်းတို့တွေငါရဲ့ ibadat ကိုလုပ်ပါအတင်တို့လူသားတွေငါအလ္လာဟ်ရဲ့ ibadat ကိုလုပ်ပါတဲ့ဒါကငါအတွက်လှုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှရစ်မလုပ်နဲ့တဲ့ နောက်ဒုတိယအချက်နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တည်တံ့ဖြစ်တဲ့အရာဆိုတာတဲ့အလတ်ရဲ့ ibadat ကိုစနစ်တကျလုပ်ပြီးတော့ shirik မလုပ်ဖဲနဲ့ရောက်လာရင်အလောရှိမတ်ကအဲ့ဒီသူတွေကို maghfirat လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှချီးမြှင့်ထားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်တတိယအချက်ကတော့အတင်တို့နဲ့ငါရဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ကိစ္စအချက်အလက်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲ့အတင်တို့တွေဘာပဲလိုအပ်သည်ဖြစ်စေငါထံကနေပြီးတော့အတင်တို့တွေတောင်းရမယ်အဲ့ဒီလိုတောင်းနေဆိုရင် ငါလောရှိမြတ်ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုချီးမြှင့်ပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့အသင်တို့နဲ့တခြားသောညီနောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္တရားကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့တဲ့အသင်တို့ဟာမိမိအတွက်ဘာတွေကိုနှစ်သက်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုလည်းတခြားညီနောင်တွေအတွက်နှစ်သက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်ဒါကြောင့်လီစားတဲ့လူချင်းမင်းများခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့เนาะအမိမများခင်ဗျာအဲ့တော့အဓိကဒီအာရတော်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတိလိုက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒူဟာတောင်းရမယ် ဒူအာတောင်းနေဆိုတာကဒါအီဘာဒတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုရမကြီးဆလလာလဟ်အလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်နော်အင်နဒူအာဟူဝလ်အီဘာဒါအီဘာဒတ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့နမတ်တွေဇကတ်တွေရူဇာတွေဒါတွေကလည်းအီဘာဒတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အလန့်တန်ကနေပြီးတော့လက်ပြန့်ပြီးတော့တောင်းတာကလည်းဒါကအမှုပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအီဘာဒတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ထားပါတယ်နောက်ဟာဒီစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ငငယ်တဲ့ကလည်းကြက်ဖူးတယ်မှတ်ဖူးတဲ့ ဟာဒီသ်တော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီသ်တော်တွေထဲမှာမလမ်ယက်အလလာဟယဂဒဘအလိုင်အဲ့တော့အလတ်တန်ကနေပြီးတော့မတောင်းရင်အလောရှိမြတ်ကစိတ်ဆိုးတော်မူတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီသ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကြားဘူးပြီးသားကြက်ဘူးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒူဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ဘဟုတုတလေးတွေเนาะတချို့အတိတရားလေးတွေကျွန်တော်တို့တို့ဖလှယ်ဖို့အတွက်ဒါစီစဉ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ဒူအာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစွာပထမကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားရမယ်အချက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်မှာအခုလိုတွေအာယတ်တော်တွေဒီအာယတ်မှာမိန့်ထားသလိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဆူရာဘကရာရဲ့အာယတ်နံပါတ်180နဲ့485ဝန်းကျင်မှာလဲအလောရှိမတ်ကမိန့်ထားတယ်ဝအီဒါဆာလကအိဘာဒီအန်နီဖအင်နီကရီဘအဂျီဘူဒါဝတ်ဒါအီအီဒါဒါအန် فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ဆိုပြီးတော့မိန့်ထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီ အာယတ်တော်ဒီမှာ အလောရှိဘက်ကဗာမိတ်လဲဆိုတော့နော်ဘန္တာတူဟာအလတ်တန်ကနေပြီးတော့မှတခုခုတောင်းမယ်ဆိုရင်အလောရှိဘက်ကသူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုမုတ်ချဧကန်လက်ခံပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပါရမလဲဆိုတော့တဲ့အလောရှိဘက်ကဒီဒွာကိုလက်ခံပေးမယ်လို့ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိရမယ်နော်အလတ်ပေါ်မှာတကယ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ယကင်းအပြည့်နဲ့တောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆူရာဘကရာရဲ့အာယတ်မှာမိန့်ထားပါတယ် အဲ့ဒီအာယတ်မှာကြတော့အလောရှမြတ်ကဆူဒါမိုမင်းရဲ့အာယတ်နံပါတ်60မှာကြတော့ဗာမိန်ထားလဲဆိုတော့ငါတန်ကနေပြီးတော့အတင်တို့တွေတောင်းကြမတောင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရက်တည်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်ရှာရမှာကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းရမှာဆိုတဲ့မမာနကိုရှေ့ထားပြီးတော့မတောင်းမဲနဲ့နေရင်နဲ့ သူတို့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိမကအမိန့်ရှိတယ်ဆယတ်တော်ခလူနာဂျဟန်နမဒါခီရင်မကြခင်မှာဂျဟန်နမ်ကိုတေးတိမ်စွာနဲ့သူတို့ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒူအာတောင်းတာအလွန်တန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒူအာတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းဒူအာတောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူအာတွေကိုအလောရှိမကအမြန်ဆုံးလက်ခံပေးဖို့အတွက်အားလုံးဟာမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့တောင်းခံကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလေး ဘောပေါက်ထားရမယ်အဲ့တော့ဒီခေတ်ကနီးပညာခေတ်ဖြစ်တဲ့ဒီခေတ်မှာအလွန်အတန်လိုအပ်တာဒီ connection တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ဆက်သွယ်တော့မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာဖုန်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဥပမာပေးရတာဒီဖုန်းနဲ့ဥပမာပေးရတာလွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဒူအာတွေဆိုတာလဲဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် allowment နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားမှာဒါ connection လောက်လိုက်တာပဲ အလတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့တို့တွေဆက်သွယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးစနစ်အတွက်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တို့တွေဟာစီစဉ်ထားရမှာဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကဖုန်းတစ်လုံး handset တစ်ခုကျွန်တော်ရလာတယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ handset ကြီးပဲတော်တော်ကိုတန်ဖိုးကြီးကြီးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝဲလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ handset တစ်ခုတည်းနဲ့ ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှဖုန်းဆက်လို့လည်းမရဘူးအင်တာနက်သုံးလို့လည်းမရဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဒီ handset ထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ sim card တစ်ခုခုကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ဟာ sim card ထည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကချက်ချင်းကောက်ဆက်မယ်မရဘူးဒီ sim card ကို activate လုပ်ရမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ bill ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ bill ထည့်ပြီးပြီဆိုမှလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေ outgoing call တစ်ခုကျွန်တော်စခေါ်လို့ရမယ်ခေါ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခေါ်နေစဉ်ကာလမှာပဲ ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ charging မရှိတော့ဘူး battery ကုန်သွားတယ်အဲ့တော့ battery မရှိတော့ပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်မှာ handset လည်းရှိတယ် sim card လည်းရှိတယ် activate လည်းဖြစ်ထားတယ် bill လည်းထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ battery အားကုန်သွားတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီ battery လည်းရှိပြီကျွန်တော်ဘက်ကနေ outgoing call လုပ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခေါ်ခြင်းတဲ့ပုံကူအဲ့ဒီသူရဲ့နံပါတ်ကျွန်တော်သိရမှားမှားရဘူး wrong number ဖြစ်လို့မရဘူး နံပါတ်မှားသွားရင် ရှုပ်ကုန်မယ်အကုန်လုံးအဲ့တော့ဟိုလူရဲ့နံပါတ် အမှန်ကိုကျွန်တော်သိရမယ်အမှန်လည်းသိရမယ်လက်ရှိ to use လုပ်နေတဲ့နံပါတ်လည်းဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ call ကို သူ့နံပါတ်အတိအကျသိပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အခုခေါ်ပြီဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကပုံကိုကကျွန်တော်ရဲ့ call ကို receive လုပ်မှပဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဆက်သွယ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဟိုပုံကိုက receive မလုပ်ဘူး သူကကျွန်တော်ရဲ့ call ကိုပစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲ call တွေထိုင်ပြီးတော့ခေါ်နေပါစေကျွန်တော်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းနေပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုဟာအချီးနှီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားထဲမှာဘလို့မှဆက်သွယ်လို့မရပဲနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်လေးတွေကိုခေါင်းထဲမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒူဟာတောင်းနေဆိုတာလဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အလောက်ရှိမြတ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်သွယ်မှုမှာ အရန်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူသားအချင်းချင်းဆက်သွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဘရင်တကာဘရင်အားလုံးသောတလောကလုံးကိုစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်မြတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဆက်သွယ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကလှပရမယ်ခိုင်မာရမယ်ဒီထဲမှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးဟာပြည့်ပြည့်စုံရမယ်စတဲ့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစီစဉ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒူအာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေဘာတွေကိုကြည့်ရမလဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ့်အချက်ကဘယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒူအာတွေကိုအလောက်ရှိမြတ်ကလက်မခံဘူးလေဥပဒေကိုတော့ပြထားတယ်မူကိုတော့ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကုရ်မန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကလည်းအမိန့်ရှိထားတယ်အလတ်တန်ကနေပြီးတော့ဒူအာတွေတောင်းအလောက်ရှိမြတ်ကဒူအာမတောင်းရင်စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့တော့အသင်တို့တွေ တကယ်နီယတ်အမှန်နဲ့ဒွါတွေတောင်းမယ်ဆိုရင်အလောရှမတ်ကလက်ခံပေးမယ်စသဖြင့်အမိန်တော်တွေရှိထားတယ်တစ်ဖက်မှာအလောရှမတ်ကလည်းအခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့အာယတ်တော်တွေအရာကျွန်တော်တို့ဘာတွေတောင်းမလဲတောင်းသမျှဒွါတွေအားလုံးကိုမိုးချအေကန်လက်ခံပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန်ရှိထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒါတွေမိန်ထားသလိုနောက်တစ်ဖက်မှာဒူအာကိုလက်မခံစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းကုရ်အာန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိထားပါတယ် တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူအာတွေလက်မခံစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာနံပါတ်1အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒူအာတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်မှုအပြည့်မရှိခြင်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာမျိုးဒူလောဒူလောဖြစ်နေတာမျိုးငါအလတ်တမဒူဟာတော့တောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒူဟာကိုအလောရှိမတ်ကနာအူဇူဘီလာလက်ခံရောလက်ခံမမလားအဲ့လိုတန်တရားမျိုးဖြစ်သွားရင် အလောရှမတ်ကကျွန်တော်ဒူအာကိုနံပါတ်1 step ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုမရှိဘူး confidence တခုကျွန်တော်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာကိုအလောရှမတ်ကအစကတည်းကလက်မခံတော့ဘူးတဲ့ဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်ရာရဒီယလောတလာအန်ဟူတခင်ရဲ့စင်ပြန်ချက်တခုမှာကုရမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဥဒူအလ္လာဟဝအန်တုမ်မူကီနူနဘီလ်အီဂျာဘဝအလမူအန်အလ္လာဟလာယစတဂျီဘူဒူအာအန်မင်ကလ်ဘင်ဂါဖီလင်လာဟင်အဲ့တော့အသင်တို့တို့တွေကအလန့်ထန်ကနေပြီးတော့ဒူအာတွေတောင်းပြီဆိုရင် ဒီဒူအာကိုအလောရှမြတ်ကမုတ်ချဧကန်လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဒူအာတောင်းပါတဲ့အဲ့တော့အတင်းတို့မှတ်ထားလိုက်ပါတဲ့မိလျော့တဲ့နှလုံးသားပေါ့ဆတဲ့နှလုံးသားယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့နှလုံးသားရှင်ရဲ့ဒူအာကိုအလောရှမြတ်ကလက်ခံပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကပထမအချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်မှာလည်းအလောရှမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒူအာတောင်းတဲ့အခါမှာဝလ်ယူမီနူဘီလာအလဟွမ်ယာရရှူဒွန်းငါ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ငါ့ဘောမှာအီမန်အပြည့်ထားပြီးတော့တောင်းပါတဲ့ သူတို့တွေမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရသွားမယ်သူတို့ရဲ့တောင်းစုတွေကိုအလောက်ရှင်မြတ်ကပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလက်မခံစေတဲ့အကြောင်းရင်းနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုအပြည့်မရှိခြင်းပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒူဟာတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်လက်မဖြန့်ခင်မှာမဟုတ်ကြကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဒူဟာတွေကိုအလောရှင်မြတ်ကအကျွင့်မဲ့လက်ခံပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အလတ်ထံမှာဒူအာတွေကျွန်တော်တို့တောင်းတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဒူအာတွေကိုလက်ခံစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒူအာတောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာတွေကနေရှောင်ရမလဲဟာရမ်တွေကနေကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟာရမ်တွေကနေကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ဟာရမ်အစားအစာတွေဟာရမ်အဝတ်အစားတွေဟာရမ်စီးပွားရေးတွေဟာရမ်အလုပ်တွေဒါတွေကနေကျွန်တော်တို့တွေရှောင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ထံကို တည့်ရဟာဇတ်ဆာဒူဘနူအဘီဝကော့စ်ရာဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ရောက်ရှိလာတယ်နော်ကိုရောရဲ့ဘာကြီးတော်လဲတော်တယ်အဲ့တော့ဟာဇတ်ဆာအတ်ကကိုရောထာမှာရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဥဒူအလ္လာဟအန်ယဂျ်အလနီမုစတဂျာဘဒါဝါအလ္လာဟ်ထာမှာဒူအာလေးတစ်ခုတောင်းပေးပါဘာဒူအာလဲဆိုတော့အလောရှမက်ကကျွန်တော်ဘာပဲတောင်းတောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာကိုချက်ချင်းလက်ခံသွားစေမဲ့အစ်င့်မျိုးကိုရောက်အောင်ဒူအာလုပ်ပေးပါဆိုလိုချင်တာကလူတရဘဝတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ရအောင်အလတ်ထာမှာသူကလှုပ်ပေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလမ်ကဟာဇတ်ဆာအတ်ကိုဖြေခဲ့တဲ့အဖြေကကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဝေကယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်ခန်းစာယူဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ကိုတော့မိတ်နဲ့ယာဆာအတ်အသွမတ်တူအမကတကွန်မုစတဂျာဘတ်ဒါဝါဥဆာအတ်အသင်ရဲ့ဒူအာတွေကိုလက်ခံစေခြင်းနဲ့အသင်ဟာလူတရဘဝကို ပိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့အသင်စားတုံးနေတဲ့အစားအစာတွေကိုအတွင်းအပြင်တန့်အောင်လုပ်လိုက်ပါတဲ့ အတင်လူတရဘဝပိုင်သွားမယ်အတင်တောင်းသမျှကိုအလောရှိမတ်ကလက်ခံပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အတွင်းပြင်တန့်အောင်လုပ်တာကိုဟာဒီစ်အကျယ်ဖွင့်တဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေကရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့တိတ်တမင်းတစ်လုံးကိုလက်ကန်နေယူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှူကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အစာအိမ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေမယ့်အချက်တွေဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တို့ကြည့်ကြည့်ပြီးပြီးအနံ့အရသာလည်းပြည့်စုံတယ် ဘေးဥပတ်ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေလည်းမပါဘူးဆိုမှကျွန်တော်စီစစ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုကျွန်တော်ဟာဒီထမင်းတစ်လုံးခွန်လိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ခြင်းတစ်ခုလည်းကျွန်တော်တွဲပြီးတော့လုပ်ရမယ်တဲ့ဒီထမင်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ကဘယ်စီးပွားရေးကနေရှာပြီးတော့ရထားတာလဲဘယ်လိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာကနေဒါကိုကျွန်တော်ဝယ်လာတာလဲကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပြောပြီးတော့တမန်အာဇီဝနဲ့ ဒီသမင်းတစ်လုံးရဖို့ရှာထားတာလားကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးမှဒါကဟာလာလ်နီးနဲ့ကျွန်တော်ရှာထားတာသိကြတယ်ဘာတန်တရားမှမရှိဘူးဆိုမှကျွန်တော်စားလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကစီစစ်ပြီးတော့စားမှဟာလာလ်ဒီစားပြီးတော့တောင်းမှအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာကိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ကဒူအာလက်ခံစေမဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ထားတယ်နော်မိဘရဲ့ သားသမီးအတွက်တောင်းပေးတဲ့ဒူအာကိုအလောရှိမတ်ကလက်ခံတယ်ခရီးတဲ့ရဲ့ဒူအာကိုအလောရှိမတ်ကလက်ခံတယ်ရိုးရိုးကြိုးကြိုးနဲ့အလန့်ထမ်းမှာတကယ်ကိုကိုဟာလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပြီးတော့တောင်းရင်အလလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုကိုတော်ကဆာဟာဘာကြီးတွေကိုရှင်းပြတယ်လူတယောက်ခရီးအဝေးကြီးကနေလာတယ်သူ့ရဲ့သပင်တွေလဲဖုံနေပေကျန်းနေတယ်အင်ကြီးတွေကလည်းပေတေးနေတယ်သူ့ရဲ့အပေါ်ယံကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတောင်းတဲ့သူအားကိုအလောရှိမြတ်ကမုတ်ချလက်ခံစီမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တို့ထင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အလတ်ထံမှာလက်ဖြတ်နဲ့ယာရော့အိုးအရှင်ဘာတွေတောင်းလဲဆိုတော့သူတောင်းနေတာတွေတောင်းဒါပေမဲ့ကိုရောကမိတ်နဲ့ဝမတ်တအမဟူဟာရမ်ဝမရှရဘဟူဟာရမ်ဝမလ်ဘဆဟူဟာရမ်ဝဂူဒီယဘီလ်ဟာရမ်ဖအန်နာယုစတဂျာဘူလီဇာလီသူစားတာသူတောက်တာသူဝစ်ထားတာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြီးထွားအောင်လှုပ်တာတွေအားလုံးဟာဟာရမ်နဲ့သူလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့သူ့တူဟာကိုအလ္လာဟ်ဘယ်လိုလုပ်လက်ခံမှာလဲ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒူအာမတောင်းငင်မှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရမ်နေကနေကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ခုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလမ်ကဟာဇတ်ဆာအတ်ကိုမိန်တဲ့ဟာဒီစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဘာတွေမိန်လဲဆိုတော့ခုရောကကျိန်ဆိုပြီးတော့မှမိန်တယ်ဝလလဒီနဖ်ဆူမုဟမ္မဒင်ဘီယဒီငါရဲ့အသက်ကိုစိုးပိုင်တဲ့အရှင်ရဲ့ကဆမ်အင်နလ်အဘဒလယက်ဇီဖ်လုကမဒလ်ဟာရာမဖီဂျောဖီလမ်ယူတကဘလ်အမလူ40ယောမန်လူသားတစ်ယောက်ကတဲ့ဟာရမ်တလုတ်ကိုဗိုက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ သူ့ရဲ့ရက်40အမလ်အလ္လာဟ်လက်မခံတော့ဘူးဝအိယူမာအဘဒင်နဘတလဟမူဟူမင်ဆူဟဒင်ဖန်နာရူအောလာဘီအဲ့တော့ဘယ်လိုဘန္နာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားတတုံးဟာဟာရမ်ကိုစားပြီးတော့ကြီးထွားလာတာဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီအသားတတုံးကိုအလောရှိမတ်ကဂျဟန္နမ်ငရဲမိမှာတွားပြီးတော့လောင်မြိုက်စေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်တော်အရေးကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းကျွန်တော်အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ပြောကြားလိုပါတယ်။ယုံကြည်မှုအပြည့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပေမဲ့လည်း တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာရမ်နေနဲ့မကင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးမိသွားတယ်စီးပွားရေးတွေကျွန်တော်တို့လုံးမိသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူအာတွေမှာဒီနေ့တောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ connection ပြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတယ်အလတ်တန်ကနေတောင်းလဲတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာဘူးမဖြစ်ချင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေရတယ်အဲ့လိုအနေအထားတွေကျွန်တော်တို့တို့ကြုံနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟာရမ်နေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာတော်တော်နေရာယူနေတာကိုကျွန်တော်တို့သတိချက်ဖို့လိုပါတယ် အဲ့တော့ဟာရမ်ကျွန်တော်ဘဝတဲကိုကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုရောက်လာစေမဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တုံးတက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အများဆုံးရောက်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဟာရမ်နေရောက်လာတတ်တယ်ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးလောက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အလောရှိမတ်ကအမိန့်ရှိတယ်အဟလ္လာလဟူလ်ဘိုင်အဝဟာရမရီဘာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတွေစီးပွားရေးလောက်တာတွေကိုအလောရှိမတ်ကအယံကိုဟလာလ်အဖြစ်နဲ့လည်းပြုလုပ်ထားတယ်အလွန်လဲနှစ်သက်တယ် နောက်အာယတ်တော်တစ်ခုမှာနမတ်ဖတ်ခိုင်းတယ်နမတ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတင်တို့တို့ရာဝဘတဟူမင်ဖတ်ဒလီလာအလ္လာချီးမြှင့်ထားတဲ့ချီးမြှင့်မှုတွေကိုအတင်တို့တို့ရှာကြစီးပွားရေးရဲ့စနစ်နဲ့အတင်တို့တို့ရှာဖွေကြဆိုပြီးတော့မှမိတ်ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့လေးစားတဲ့လူချင်းများများခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျစီစစ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူး ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတရားတွေကိုကျွန်တော်မရှာဖွေဘူးကျွန်တော်လုပ်နေတာဒီပိုင်လားမပိုင်ဘူးလားရှရီယတ်နဲ့ညှိစွန်းနေသလားဘယ်အချက်တွေကတော့ဖြင့်ညှိစွန်းနေသလဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးစီစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါတွေကိုစီစစ် ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးပါးမှာရှိနေတဲ့အာလင်သာသနာပညာရှင်တွေနားမှာချင့်ကပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတင်ပြမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအလုပ်လုပ်နေတယ် ကျွန်တော် export လုပ် နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် installment နဲ့လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုနော်ကြိုပွိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကမချွင်းမချံသာသနာပညာရှင်ကြီးတွေကိုတင်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေဓာတ်တွေလုပ်ရတယ်သူ့ရဲ့ process တွေကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြောပြပြောပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလုပ်ကတကယ်ပဲရှရီယတ်နဲ့ကိုက်ညီလား သို့မဟုတ်ရှရီယတ်နဲ့ဆန့်ကျင်တာတွေပါနေသလားသူ့ကိုကျွန်တော်တို့မေးမယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာတတ်တိရှိဖို့လဲလိုတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကအမျက်တွေတော့အများကြီးရနေပေမဲ့ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းကမှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သိရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုအလှအတွက်ဆွန့်လွတ်ပစ်လိုက်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစာဘာကြီးတွေခစ်ကရှေးသူတော်စင်ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းတွေမပြောနေတော့ဘူးမကြခင်ကပဲကွယ်လွန်သွားတဲ့ တကယ်ကိုကြော်ကြားတဲ့ Junaid Jamshid rahimahullah သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးเนาะကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်သူကအစပထမမှာ single ဖြစ်တယ်တချင်းဆိုတယ်ဒါနဲ့သူကစီးပွားရှာခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းအလ္လာဟ်သူ့ကိုဟီဒယတ်ပေးလိုက်တယ်အလ္လာဟ်ကိုတိလာတယ်ရဆူလ်ကိုတိလာတယ်ဒင်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ရောက်ရောက်ချင်းအခြေအနေမှာသူဟာတော်တော်ပဲနော်တလောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါတွေအားလုံးကိုသူဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာသူတော်တော်လေးကိုအကြက်အသေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အစပထမမှာ အလောရှိမတ်ကစမ်းသပ်ပညာရှင်ကြီးတွေစီကပြန်ပြီးတော့အကျွေးယူရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူရောက်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလောရှိမတ်ကဒီကာလကိုခဏပဲကြုံစေတာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလောရှိမတ်ကများစွာသူ့ကိုလမ်းတွေဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ကရာချီကို ရောက်ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတိလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အဝတ်ဆိုင်တွေအထည်ဆိုင်တွေအမြောက်များရှိတယ်ဟတ်ဂျ်လုပ်ပြီဆိုရင်ဟတ်ဂျ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပါကစ္စတန်နိုင်ငံကနေလာတဲ့ဟာဂျီတွေတော်တော်များများကို agent လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကို hajj တွေလုပ်ပေးတာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအလမိန်ခံသွားတဲ့အချိန်မှာလဲတကယ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ဒီမ်ကိုအကျိုးပြုလျက်နဲ့သူဟာကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဝါတွေမေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တတ္တိရှိဖို့လိုတယ်ဟာလာလုပ်ငန်းဆိုရင်တော့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့လုပ်ပါဟာရမ်တွေတစ်ခုခုပါနေမယ်ဆိုရင်တော့အလအတွက်ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့လာမယ့် generation နော်မျိုးဆက်တွေအတွက် ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စွန့်လွတ်ရဲရမယ်အဲ့တော့ဥစွာပထမကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထဲကိုဟာရမ်ရောက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းဟာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးရဲ့လမ်းကြောင်းကနေရောက်လာတတ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယလမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟာလာလ်တွေကိုစီစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟာလာလ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဟာလာလ်ဝင်ငွေတွေကျွန်တော်ရှာတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလာလ်ဝင်ငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်ကမစီစစ်ဘဲနဲ့ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဟာရမ်နေဖြစ်နေတာတွေရှိတတ်တယ်စီမတန်တာတွေဒီတိုင်းမဲ့မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်မပြုထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာလေးတွေအဲ့တော့အဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့အိမ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟာရမ်နေစားမိတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှာတာတော့ဟာလာလ်စီးပွားရေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလာလ်ပတ်စံနဲ့ဟာရမ်နေဝယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုကျွန်တော်ဘဝထဲကိုဟာရမ်နေတွတ်တွင်းလိုက်တာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့နေရာမှာစီကံရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရှရီယတ်ကလမ်းညွန်ချက်တွေအများကြီးပေးထားတယ်ယာအီယူဟာရူဆူလူကူလူမီနာတယီဘာတီဝါအမလူဆွာလီဟာနဗီတွေအန်ဘီယာတွေကိုတောင်းကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ခိုင်းလဲဟလာလ်တွေကိုရှာပြီးတော့စားဖို့ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မူမင်တွေကိုလည်းအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာ လမ်းညွန်ချက်တွေပေးထားတယ်။ဘာလမ်းညွန်ချက်တွေပေးထားလဲဆိုတော့ကုလူမင်းတော့တယဘတ်ဝအမလူဆာလီဟာတကယ်ဟလာလ်တွေကိုအတင်တို့တွေရှာပြီးတော့စားတောက်ကြပါတဲ့။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလည်းအတင်တို့တွေလုပ်ကြပါ။အဲ့တော့ပညာရှင်တွေကဒီကနေပြီးတော့ဘာထုံနှုတ်တင်ပြကြလဲဆိုတော့ဟလာလ်တွေကိုစားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအယံကို အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်။ဒုတိယအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရမ်တွေကို ဟလာလ်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ယူလာတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုကျွေးတဲ့ဂျယ်လီတွေမစီစစ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကျွေးနေတဲ့စီကြော်မုံတွေမစီစစ်ဖဲနဲ့အော်ဒါစားစရာပဲမုံပဲတည်ရစားပဲလို့မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်တယ်မစီစစ်တဲ့အပေါ်မှာဟာရမ်နေဖြစ်နေတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အမေမတွေဈေးကြီးကြီးတွေပေးပြီးတော့ cosmetic တွေဝယ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာနှကန်းလီလှလှလေးတွေဝယ်တယ်ဒီတိုင်းပဲပအုပ်နီ เนาะကျွန်တော်တို့လှလှလေးတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝယ်ယူတဲ့နောက်ဥကောင်းနေမှာစိုးတဲ့စိုးစေးတွေအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုမစီစစ်ဖဲနဲ့ဟလာလ်ပတ်စံနေနဲ့ဟာရမ်နေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကျွေးမွေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အလှတစားတွေစင်မြန်းမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကလည်းတော်တော်ပဲဒူအာကိုအဟံတားဖြစ်စေတဲ့လက်ခံမှုကနေဒါအဟံတားဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တို့ တန်တရားဖြစ်သွားပြီအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကစားတင်လားမစားတင်ဘူးလားပညာရှင်တွေကပြောတယ်ဒါကမစားတင်ဘူးမစားရင်ပိုကောင်းတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကပြောတယ်ဒါစားလဲပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဒွိဟဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းတဲ့ပညာရှင်တွေကမိတ်ပါတယ်ရှောင်ခြင်းဟာပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်ဟာဇတ်ဟဆန်ရဒီအလ္လာဟ်တလာအန်ဟူတခင်ကြီးရဲ့ရီဝါယတ်တစ်ခုတင်မီစီကျမ်းမှာဒီရီဝါယတ်ကိုဖော်ပြထားတယ် ဟာဇတ်ဟာဆန်ကိုကုရမကြီးဆလလာလဟ်အလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒါမာယူရီဘုကအီလာမာလာယူရီဘုအဲ့တော့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့တန်တရားမဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုအတင်သုံးဆွဲပါဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားတယ်ဒါကြောင့်တန်တရားတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ရင်လဲအကောင်းဆုံးကတော့ဗာလဲအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့စွန့်လွတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ အဲ့တော့ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကနောက်တဲ့ဟာဒီသ်တစ်ပုဒ်မှာအမိန့်ရှိတယ်ဟာဇတ်နူမာဒီဘင်ဘရှိရ်ရာဒီယ ල්ලා ဟူတအာလာအန်ဟူတခင်ရဲ့စင်ပြန်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစင်ပြန်ချက်မှာကိုတော်ကဗာမိန့်လဲဆိုတော့အလ်ဟလာလူဘယင်ွန်ဝလ်ဟာရာမူဘယင်ွန်ဝဘိုင်နဟူမာအူမူရွန်မုရှတဘီဟာဒွန်ဟာလာလ်ဆိုတာလဲအလောရှမြတ်ကအတိအလင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးသားဘယ်ယာတွေကဟာလာလ်ဖြစ်တယ်ဟာရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအလောရှမြတ်ကအတိအလင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးသားဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလာလ်နဲ့ဟာရမ်ရဲ့ကြားထဲမှာတချို့သောတင်္ကာမကင်း ဒုရမကင်ဖြစ်စေတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုတော်ကဆက်ပြီးတော့မိန်တယ်ဖမနစ်တကရှုဘဟာဒီအစ္စတဘရာလီဒီနီဟီဝအီရဒီဒီတန်တရားဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုတဲ့စွန့်လွတ်လိုက်မယ်ရှောင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီရှောင်လိုက်တဲ့သူဟာသူ့ရဲ့သာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောသူ့ရဲ့တိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောသူဟာထိမ့်သိမ့်လိုက်တာတန့်စင်အောင်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရမ်ကိုစားပြီးတော့ အလတ်ထံမှာတောင်းမယ်ဟာရမ်နေဝစ်ပြီးတော့အလတ်ထံမှာတောင်းမယ်ဟာရမ်နေနဲ့စင်ရင်ခြေတပြီးတော့အလတ်ထံကနေဒူအာတွေတောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူအာကိုအလောရှမတ်ကလက်ခံမှာမဟုတ်သေးပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုဟာရမ်ရောက်လာစေတဲ့အကြောင်းတရားနံပါတ်1စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းကရောက်တတ်ပါတယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ဟာလ al ပတ်စံနေနဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲတဲ့စားစရာတောက်စရာအလစင်စရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကို ရောက်လာပါတယ်တတိယကတော့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့အရာဘာမှမသိဘူး အဲ့တော့မသိဘူးဆိုကျွန်တော်စွန့်လွတ်လိုက်တော့တာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ကပြဿနာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တုံးဆွဲလိုက်တယ်အလတ်ထာမှာဒါတွေကဟာရမ်စရင်ဝင်နေမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာတွေကိုအလောရှင်မြတ်ကလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒူအာလက်မခံစေတဲ့အကြောင်းတရားနံပါတ်1ကတော့ဟာရမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျစီစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီဟလာလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးမွတ်စလမန်တွေဝိုင်းပြီးတော့တုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လဲ သာသနာပညာရှင်ကြီးတွေတချို့ကျိုးပန်းနေတာတွေရှိပါတယ်အလတ်ဒီကျိုးပန်းမှုတွေကိုလည်းအဆုံးတိုင်ကျိုးပန်းနိုင်ခွင့်ပေးသနာတော်မူပါစေလက်ရှိဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံနေတဲ့ပုံကူများကိုလည်းစနစ်တကျဆက်လက်ပြီးတော့စီစဉ်နိုင်စွမ်းချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေလို့ဒုဝပြုပါတယ်နောက်တတိယအချက်ဒုဝလက်မခံစေတဲ့တတိယအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းရာညွန်ကြားမကောင်းမြတ်တာလောက်တာတွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလောက်ရှိမက်ကအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေက သူတော်စင်နေပင်ဖြစ်လင်ကစားသူတို့ရဲ့ဒူအာတွေကိုအလောရှမြတ်ကလက်မခံတော့ဘူးဟာဇတ်ဟူဇိုင်ဖာရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ရဲ့ဟာဒီစ်တပုတ်မှာခုနမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကအမိန့်ရှိပါတယ်လတ်တအမရွန်နဘီလ်မာရူဖီဝလတန်ဟဝန်နအန်လ်မွန်ကာအောလယူရှီကန်နလ္လာဟူအန်ယဘအဆအလိုင်ကွမ်အီကာဘာသုမတဒူနဟူဖလာယူစတဂျာဘူလကွမ် အဲ့တော့ကိုတော်ကလေးလေးနက်နက်မိတ်နေကောင်းရညွန်ကြမကောင်းမြတ်တာအလုပ်တွေအချိန်မီလှုပ်ထားပါအစားပြောက်လာတဲ့အချိန်ကြမှာအရေးယူမှုတွေရောက်လာတဲ့အချိန်ကြမှာဒူဟာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အလောရှိမတ်ကအဲ့ဒီဒူဟာတွေကိုလက်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာအမြင်မတော်တာတွေနံပါတ်1ကျွန်တော်ထဲမှာရှိရင်ကျွန်တော်ပြင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကောင်းရညွန်ကြမကောင်းမြတ်တာလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာရှိရင်မိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ ကောင်းရာညွန်ကြားမကောင်းမြတ်တာအလုပ်တွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်မြို့ရွာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘာတွေမှားနေသလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကတ်ဆိုးတွေရောက်ရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာလဲပညာရှင်ကြီးတွေကတမိုင်းတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ဖော်ပြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခုနတစ်ခုကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်လာပြီးဆိုရင်အလောရှင်မြတ်ကအားလုံးခံစားရမယ်ကတ်ဆိုးတွေကိုဆေလွတ်ပေးလေးရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကြုံနေရတဲ့ COVID-19 ဘလို့ကြောင့်ပဲရောက်လာသည်ဖြစ်စေဘသူတွေလှုပ်သည်မလှုပ်သည်ဖြစ်စေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမယ့်အချက်ကဝမာအစွာဘကုမင်မူဆွီဘတ်တင်ဖဘီမာကဆဘတ်အိုင်ဒီကုမ်အဲ့တော့ဒုက္ခတစ်ခုခုကြုံလာခြင်းဟာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရတစ်ခုခုကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အီမာမီအစ်ဘနီကစီရာဟီမဟူလာတခင်ကမိမိရဲ့အယ်ဘီဒါယာဝန်နီဟာယာကျမ်းမှာအမိန့်ရှိတယ်နော်ဒီအဘာစီယာခေတ်မှာကဆိုးကြီးတစ်ခုဆိုက်ရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရှိတဲ့လက်ရှိပညာရှင်တွေကတာဝန်ခံဘယင်ကို ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးမှာအလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကျူးလွန်နေတဲ့အလကိုမေ့စေတဲ့ဂုဏတွေကိုလုံနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပပြအောင်လုပ်လိုက်ပါအင်ရှာအလ္လာဟူတအာလာကျွန်တော်တို့အားလုံးပထမအခြေအနေတိုင်းကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယင်ကစုံစမ်းခိုင်းတယ်ဘာတွေရှိလဲလူတွေကအရက်သေးစားတွေတောက်ဆုပ်တောက်တုံးနေကြတယ်တိမုတ်ကားခုံတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ရင့်မှုနေကြတယ်မိဘအမိတ်နေဖီဆန်းနေတဲ့နမတ်တွေကိုဂယုမဆိုင်တော့ဘူးဒါတွေအားလုံးကိုစီစစ်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘယင်ကဒါတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းဘယင်ရဲ့အမိတ်နဲ့ရက်တန့်ခိုင်းဖို့အတွက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ချက်ချင်းပဲဖန်ဂျလလ်ကူရဘ်ဒီကဆူကြီးကပပျောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှလာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကောင်းရညွန်ကြားမကောင်းမြတ်တာအလုပ်တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာအမြင်မတော်တာတွေရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကတော့၎င်း ကျွန်တော်ရဲ့လက်နဲ့တော်၎င်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲကစိတ်နဲ့တော်၎င်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒါဟာကောင်းရညွန်ကြားမကောင်းမြတ်တာလှုပ်ခြင်းရဲ့နဗီတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းချင်းပြင်ပေးတဲ့မူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာကျွန်တော်တို့ဒုဝါတွေကိုမုတ်ချအလောရှမြတ်ကလက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အီမန်ယုံကြည်မှုမပါဘဲနဲ့ဒုဝါတောင်းရင်အလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ဒုဝါကိုလက်မခံနံပါတ်2ဟာရမ်နေကနေမရှောင်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေဒူအာတွေတောင်းရင်အလောရှိမတ်ကအဲ့ဒီဒူအာတွေကိုလက်မခံဘူးနံပါတ်3ကောင်းရာညွန်ကြားမကောင်းမြတ်တာအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအချိန်မီမလုပ်ဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဒီသူတွေရဲ့ဒူအာကိုအလောရှိမတ်ကလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ကုရ်အာန်ဟာဒီစ်နဲ့အစ္စလာမ်တမိုင်းတွေမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ချက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒူအာလက်ခံစေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလိုက်နာပြီးတော့လောက်ကြတော့ အင်ရှာလောတာအလာပြုပြင်မယ်အလတ်ထံမှာကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒူအာလက်ခံစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေရှိလဲဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒူအာကိုလက်ခံစေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပညာရှင်တွေကရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေးသားဖော်ပြတဲ့ဖော်ပြချက်တွေထဲမှာနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့အာဒါဘုဒူအာဆိုပြီးတော့ဒူအာတောင်းခြင်းယူတည်တမှုများဒူအာတောင်းခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ အစီကံစီမင်းများဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနပြောတဲ့အချက်တွေဟာရမ်နေလဲရှောင်မယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်လဲကျွန်တော်တို့ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကောင်းရညွန်ကြမကောင်းမြတ်တာအလုပ်တွေလဲလှုပ်ပြီးတော့အလတ်ထံမှာအခုဒူအာတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒူအာကိုလက်ခံစေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲသိရမယ်တဲ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းနေတဲ့ဒူအာကိုတန်းပြီးတော့မတောင်းပါနဲ့အောင်နဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးအလ္လာဟ် سبحانه ဝတအာလာကို ကျွန်တော်တို့တို့တွေချီးမွမ်းခန်းဖွင့်ရမယ်အလောက်ရှိမြတ်ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တို့တွေချီးမွမ်းတတ်တယ်လဲဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တို့တွေအလန့်ရဲ့တန်ပြန်စင်ကြယ်အကြောင်းတွေမြို့ဟာမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပထမ step မှာပထမအဆင့်အနေနဲ့ဒါတွေလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ိုအလ္လာဟ်အလောရှိမြတ်ကအယံကိုကြည်ကြတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအစင်းစင်ပြုစုပြောတောင်းတဲ့အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်အလောရှိမြတ်ကတနာကျင်နာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်တောင်းသူတွေရဲ့တောင်းစုတွေကိုလက်ခံပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ကိုကြီးမွန်ငန်းဖွင့် ပညာရှင်တွေကမိတ်နေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်လဲတဲ့ဆူရာဖာတီဟာကိုအတိတ်ပဲစဉ်းစားပြီးတော့တပုတ်လုံးဖတ်လိုက်ပါတဲ့အကောင်းဆုံးချီးမွမ်းငန်းဖွင့်ခြင်းဟာဆူရာဖာတီဟာထဲမှာပါတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်အလောရှင်မြတ်ကစัจ java လာအလုံးစုံကို အစဉ်စဉ်ပြုစုပြောထောင်မွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့တို့ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီချီးမွမ်းသမျှအားလုံးဟာလည်းအလောရှိမြတ်အတွက်ဖြစ်တယ်အရ်ရဟ်မာနရ်ရဟီမ်အလောရှိမြတ်ကအယံကိုတနာကျင်နာတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့မာလီကီယောမစ်ဒင်းကီယာမတ်နေ့ကိုစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့အီယာကနအဘူဒူဝအီယာကနစတိုင်အလောရှိမြတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကိုးကွယ်ပါတယ်အလောရှိမြတ်ထံကပဲအကူအညီတွေကျွန်တော်တို့တောင်းပါတယ်အီဟ်ဒီနာဆီရာတ်အလ်မုစတကီမ်ဖြောင်းမှန်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုအလ္လာချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါဆီရာတ်အလ်လဇီ الذين أنعمت عليهم အလောရှင်မြတ်ဂျေစုပြုထားတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေရဲ့လမ်းစဉ်မျိုးအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါဂိုင်ရ်မဂဒူဘီအလိုင်ဟင်ဝလဒ်လင်အလောရှင်မြတ်အမျက်တော်ရှာခြင်းခံရတဲ့သူတွေလမ်းလွဲနေတဲ့သူတွေရဲ့လမ်းမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုမချီးမြှင့်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တို့အားဒီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခန်းနေဖွင့်ရမယ်အလ္လာဟ်ကိုကျွန်တော်တို့တို့အရင်ဆုံးကောင်းကောင်းချီးမွမ်းပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းကျင်တဲ့သူကမတောင်းပါနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလောဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ် ကျွန်တော်တို့ကိုဒူဟာတောင်းနည်းတွေတင်ပေးခဲ့တယ်ဂျန်နတ်ဝင်မဲ့နီးလန်းတွေပြတာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ယက်တီပေးခဲ့တယ်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုမမေ့ခဲ့ဘူးနောက်တမလွန်မှာလည်းကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှဖာအတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အလတ်ထံမှာအတနာခံပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ယက်တည်သွားတယ်ဒီအွမ်မတ်ကိုချစ်တဲ့အွမ်မတ်ချစ်သူကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်ကိုဒရုတ်တွေကျွန်တော်တို့ပို့ရမယ် ကိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓာတွေတောင်းတတ်တာကိုတော့သင်ပေးလို့ဓာတွေကျွန်တော်တို့သိရတာဆိုပြီးတော့ကိုတော့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒရုတေပို့မယ်အဲ့တော့ဒရုပို့တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတဲ့အနက်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးရတဲ့နမတ်ထဲမှာဖတ်တဲ့ဒရုဒီအစ်ဗရာဟီမီအလ္လာဟุမဆလ္လီအလာမုဟမ္မဒ်ဝအလာအာလီမုဟမ္မဒ်ကမာဆလ္လိုင်တအလာအစ်ဗရာဟီမ်ဝအလာအာလီအစ်ဗရာဟီမအင်နကဟမီဒုမဂျီဒ်အလ္လာဟุမဘာရစ်အလာမုဟမ္မဒ်ဝအလာအာလီမုဟမ္မဒ် كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد ဟိုအလ္လာဟ်ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုဆလမ်နဲ့ကုရ်အန်ရဲ့အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာဒရုဒ်မြတ်တာမိုးတွေရွာသွန်းဖြိုးပေးတနာတော်မူပါအဲ့တော့ဒီဒရုဒ်မြတ်တာမိုးတွေကိုအလောရှမြတ်ကဟာဇတ်အစ္စရာဟီမ်နဲ့ဟာဇတ်အစ္စရာဟီမ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့အပေါ်မှာရွာသွန်းဖြိုးပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်နဗီကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုဆလမ်ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာကုရ်အန်ရဲ့အပေါ်မှာဒီမိုးတွေရွာသွန်းဖြိုးပေးပါဟုတ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးရဲ့အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာဘာရကတ်မင်္ဂလာမိုးတွေရွာသွန်းဖြိုးပေးပါဘာရကတ်တွေအလာချီးမြှင့်ပါအလောရှမြတ်ကဟာဇတ်အစ္စရာဟိမ်နဲ့ဟာဇတ်အစ္စရာဟိမ်ရဲ့အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာဘာရကတ်တွေအများကြီးချီးမြှင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့နဗီကြီးပေါ်မှာလည်းဘာရကတ်တွေချီးမြှင့်ပေးပါဆိုတဲ့ဒီဒရုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရကြတယ်ဒီဒရုဒ်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်နောက်တဲ့ဒရုဒ်တော်တွေအများကြီး ရသေးတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရတယ်ဂျဇာလာဟူအန်နာမုဟမ္မဒန်မာဟူဝအဟလူကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကိုထိုက်တန်တဲ့နော်အစားတွေအလာချင်းမြင့်ပေးပါကျွန်တော်တို့အတွက်ယက်တီသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတင် जा ပေးမှုတွေအများကြီးလောက်သွားတဲ့နဗီအဲ့ဒီနဗီကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေအစားတွေအလာချင်းမြင့်ပေးပါ ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဟီဝဆလမ်အချိန်နည်းတယ်ဆိုရင်ဒီဒရုဒ်အတူလေးကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရတယ်အိုအလ္လာဟ်ကုရမကြီးဆလ္လာလာလဟ်အလိုင်းရဲ့အပေါ်မှာဒရုဒ်မြတ်တာမိုးတွေရွာသွန်းဖြိုးပေးတနာတော်မူပါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုရောရဲ့အပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းသာယာမှုတွေခံကြောင်းစီတော်မူပါဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရတယ်ဖဇာအီလီဒရုရှရီဖ်ဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်ရှိုက်ကရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဖဇာအီလီဒရုရှရီဖ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တို့တွေဖတ်ပါလေ့လာပါမှတ်ပါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒရုတေကအကျိုးအာနိသင်တွေပြည့်မောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲသွားစေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခနဲ့ပြောင်းပေးမဲ့အင်အားတွေစွမ်းရည်တွေဒီသရုတ်တော်တွေထဲမှာပါပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒူဟာတောင်းရင်ဒုတိယအနေနဲ့ကိုရောပေါ်မှာသရုတ်ပို့မယ်ပြီးရင်တတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းညင်တာတွေတန်းပြီးတော့မတောင်းပါနဲ့အုံးနဲ့ပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေမှားခဲ့တယ်လဲအလတ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဝင်ချတောင်းပန်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအလောရှင်မြတ်ကိုနော်ခွင့်ဟာပြောဆိုပြီးတော့အိုအလ္လာကျွန်တော်ဘယ်အမားတွေမားခဲ့တယ်ဒီအတွက်အလ္လာကျွန်တော်ကိုမာဖလုပ်ပေးပါအစတာဂ်ဖီရူလာအိုအလ္လာကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပေးပါအတူဘူအီလာလာအလ္လာထံကျွန်တော်ပြန်လှည့်လာပါပြီကျွန်တော်ဒီလိုအမားတွေနောက်ထပ်မကျူးလွန်တော့ဘူးကျွန်တော်လိန်မာတော့မယ်ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုအလ္လာခွင့်လွတ်ပေးပါမာဖလုပ်ပေးပါစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး istighfar အမှားဝင်ချတောင်းပန်မှုတွေတတရအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်စထုထကျွန်တော်တောင်းညင်တာမတောင်းပါနဲ့အောင်နဲ့ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်မတောင်းသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကဘာမှာရှိနေတဲ့မွတ်စလမန်ညီနောင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတောင်းရမယ်အဲ့တော့သူကလက်ခံစေတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်။မူမင်တဦးကအကွယ်ကနေတခြားမူမင်တယောက်အတွက်ဒူဟာတောင်းပေးလိုက်ရင်လေအဲ့ဒီဒူဟာကိုအလောရှမတ်ကအမြန်ဆုံးလက်ခံပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီနောင်တွေခံစားနေရတဲ့ကတ်ဆိုးကြီးကိုအမြန်ဆုံးအလာပဝေးကွာစေဖို့ နော်အစာငတ်ရေငတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုအလအမြန်ဆုံးအစာရေစာတွေကျွေးမွေးပေးဖို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခနဲ့လဲပေးဖို့ထောင်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးသနာဖို့အကျဉ်းကျနေတဲ့သူတွေ သူတို့တွေကိုအလောရှိမြတ်လွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းနေစီစဉ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒူဟာတောင်းခိုင်းတဲ့သူတွေကိုမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆရာသခင်တွေကိုအလ္လာမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးဖို့ကွယ်လွန်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေမွတ်စလမန်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာဇတ်အာဒမ်လက်ထက်ကနေအခုအချိန်ထိကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေအတွက်အလ္လာမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးပါသူတို့အခက်အခဲတွေကိုပြေလည်စေပါနော်ကဘာနဲ့အဝမ်းမှာလောက်တဲ့စစ်ဘေးရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခတွေတွေရှိတယ်သူတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒူအာတွေလုပ်ပေးမယ်မွတ်စလမန်မဟုတ်တဲ့ညီနောင်များအတွက်လည်းသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေလောကီရဲ့အခက်အခဲတွေပြည်လည်စေဖို့အတွက်ဒူအာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်လုပ်ပေးခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကလူသားတယောက်အနေနဲ့နောက်လူသားတယောက်အတွက်အကောင်းနေတောင်းခံပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခြားသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကစရုပ်ဓာအနေနဲ့တောင်းရမယ် အဲ့ဒီလိုတောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့အတွက်ဘာတွေတောင်းပေးလဲအလောရှုမတ်ကလည်းဝလကမစ်လူတောင်းတဲ့သူကိုလည်းအဲ့ဒါတွေချင်းမြင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတော်ကဂရိပေးထားပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တကယ် ikhlas နဲ့အလတ်အတွက်စိတ်စေတနာဖြူစင်စွာနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဖူးလဲဘဝမှာအဲ့ဒီလှုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုအလတ်ထံမှာတင်ပြရင်းနဲ့အိုအလ္လာဒါလေးတွေအလတ်အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအတွက်အလတ်ကျွန်တော်ရဲ့တောင်းမဲ့ဒူဝါလေးတွေကိုလက်ခံပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဘူခါရီနဲ့မွတ်စလင်မှာ ရီဝါယာလေးတစ်ခုလာရှိပါတယ်တော်တော်ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရီဝါယာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုခုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဆလမ်ကပြောပြတယ်စာဘာကြီးတွေကိုတော်တော်ခိုင်မာတဲ့ဟာဒီစ်ဖြစ်ပါတယ်တရက်ပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးဟာခရီးသွားနေရင်လည်းဂူတကူတဲကိုခဏလေးဝင်ပြီးတော့သူတို့ဟာအနားခိုနေတယ် တော့နားခုန်နေတဲ့အချိန်မှာဂူဝါကြီးမှာကြောက်တုံးကြီးတတုံးကလှိမ့်ဆင်းလာပြီးတော့ fan hadarat sakhratun fan saddat ဒီကြောက်တုံးကြီးကဂူဝါကြီးကိုပိတ်သွားတယ်သူတို့အင်အားနဲ့တွန်းကြည့်တယ်မရဘူးမပွင့်သွားဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအိမ်လဲပြန်ရမယ်ငါတို့ဒီထဲမှာပဲအစာရည်စားတွေငတ်ပြီးတော့တည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့၃ယောက်လုံးကမရှော်တာလုပ်ပြီးတော့ကဲကောင်းပြီတဲ့ဒါဆိုရင်ဘဝမှာတကယ်ကို ikhlas နဲ့အလ္လာဟ်အတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့အမလ်ဘယ်သူမှဘာရှိလဲအဲ့ဒီအမလ်ကိုတဟဲပြုပြီးတော့အလ္လာဟ်တန်ကနေငါတို့တောင်းကြရအောင်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပုံကိုတယောက်ကကဲကောင်းပြီတဲ့။အိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးဟာကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်ဘတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟာအရင်ဆုံးကြွေးမွေးပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြွေးမွေးပါတယ်။အဲ့တော့ဘလို့တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာကလုတ်ចောင်းသားចောင်းသမားတယောက်ဖြစ်တယ်။ ကလအုပ်တွေကြောင်းပြီးပြန်လာမှကျွန်တော်ဟာကလအုပ်နှုတ်ကိုညစ်တယ်ညစ်ပြီးပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဥဖြားဖြားကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တိုက်ကြွေးတယ်တဲ့ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်ကလေးတွေကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်တိုက်ကြွေးလေးရှိတယ်တရက်ကျွန်တော်ကလအုပ်ကြောင်းရင်းနဲ့ဇကြက်ရှာရင်းနဲ့တော်တော်ဝေးဝေးလန်လန်နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားလိုက်ရတယ်ပြန်လာနောက်ကျသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးအိတ်ဆက်သွားပြီ ကျွန်တော်ကလအုပ်နှုတ်ကိုညှစ်ပြီးတော့ခွက်ကလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေငိုးနေတယ်တိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဗိုက်စာလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစင်လာမပြက်ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးထသည့်အထိကျွန်တော်စောင့်ပြီးတော့မှမိဘနှစ်ပါးထမှဥဥပြပြသူတို့နှစ်ဦးကိုကျွန်တော်တိုက်ကြွေးခဲ့တယ်အိုအလ္လာအင်ကာနာဟာဒလ်အမရ်ဒီအလောက်ကတကယ်အလအတွက်တက်တက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာမှန်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုအလာဖွင့်ပေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအလောရှင်မြတ်ကဒီကြောက်တုံးနှစ်နယ်လေးဟပေးလိုက်တယ် တော့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဒူအာတောင်းတယ်အိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မှာအစ်ဘန်ဘင်တာအမ်မင်လီကျွန်တော်ရဲ့ညီမဝင်ခွဲတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အရန်ချောမောလာပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအရန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ကိုမချစ်ဘူးနောက်ဆုံးတရက်သူအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထံကိုသူရောက်လာတယ်အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောတယ်ကောင်းပြီမင်းရဲ့အခက်အခဲကိုငါကူညီပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းငါနဲ့အတူတူအချိန်ပေးရမယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကဘာလဲမင်းငါနဲ့အတူတူနေပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်မင်းကိုဒီနာ ရွှေတင်းက120ပေးမယ်120အဲ့တော့ဟိုအမျိုးသမီးကလည်းသူခက်ခဲနေတယ်ခဏပဲသူနေပေးရမှာဖြစ်တယ်ကဲမထူးဘူးဆိုပြီးတော့လက်ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့လက်ခံပေးလိုက်တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတယ်သူကလည်းဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူအတူနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရှိနေခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ ဒီအမျိုးသမီးလေးကကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အစ်တကိလာ အလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပါဝလာတဖုဒ်ဒလ်ခါတမအစ်လာဘီဟက်ကီမပိုင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့သူများရဲ့ကာအိမ်တွေကိုမတမာတဲ့နီလန်းနဲ့ကျူးဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အကြောက်တရားကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာထားပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ချစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာ သူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိနေပေမဲ့လည်းအလှအတွက်ကျွန်တော်သူ့ကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟာရမ်အမှုကြီးကိုကျွန်တော်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအိုးအလ္လာဒီအလုပ်ကိုအလှအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာမှန်ရင်ဒီကြောက်တုံးကိုဖွင့်ပေးပါထပ်ပြီးတော့တဝက်လောက်ကြော်ကြော်ပွင့်သွားတယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်အိုးအလ္လာကျွန်တော်ဟာ လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့လက်အောက်မှာအလုတ်လာလုတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပုံကိုတယောက်ကနေ့စဉ်အလုတ်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညနေကျရင်လုံအားကမယူပဲပြန်ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်စရင်လုတ်ပြီးတော့မှတ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံအားကတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာကလအုပ်တွေဝယ်ထားတယ်နွားတွေဝယ်ထားတယ်အကုန်ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ဝယ်ပေးပြီးတော့တိုးပေါင်းအောင်ကျွန်တော် လုတ်ပေးထားတယ်တရက်ဒီပုတ်ကိုကျွန်တော်ရှီရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်အားကတွေအဖိုးခတွေဘယ်မှာလဲလို့မေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုကွင်းမြင်တစ်ခုတည်းကိုခေါ်သွားပြီးတော့ ဒါကမင်းရဲ့လှုပ်အားကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တွေကလအုပ်တွေတိုးပွားလာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်တဲ့ခမရကျွန်တော်ကိုမနောက်ပါနဲ့အလောက်ကိုကြောက်ပါခမရကျွန်တော်မနောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ခမရပြောရှာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးခမရရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်အားကားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေဝယ်ပြီးတော့အခုလိုတိုးပွားအောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အိုအလ္လာဒီအလောက်ကိုအလန့်အတွက်တက်တက်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တာမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုဖွင့်ပေးသနာတော်မူပါ မတော်အလောရှိမြတ်ကသူတို့ရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်တွေသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းဒီကြောက်တုံးကိုပွင့်ပေးလိုက်တယ်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေကအမိန့်ရှိပါတယ်ကိုရောပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အလောက်ရှိမြတ်ကိုကြီးမွန်းကန်းနေဖွင့်မယ်ဒရုတ်တွေပို့မယ် istighfar တွေကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်တခြားညီနောင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒူအာတွေတောင်းပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်မတောင်းခင်အလ္လာဟ်နှစ်သက်စေမယ့်အလုပ်တွေအလ္လာဟ်အတွက်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုတဟဲပြုပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုရင်လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူအာတွေကိုအလောရှမြတ်ကမုတ်ချဧကန်လက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းညင်တာတွေအလတ်တန်ကနေတောင်းမယ်ပိုင်တဲ့အရာတွေတောင်းမယ် ဒုနီယာအာခီရတ်နဘဝနထာနာရဲ့ကောင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတောင်းတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရတဲ့ဒူအာတွေဘောင်းကျုပ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးဒူအာစိုက်ရည်တို့ဒူအာဆိုပြီးတော့ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကမိန့်ထားတယ်ရဗ္ဗနာအာတီနာဖီဒုနီယာဟဆနာဝဖီလ်အာခီရတ်ဟဆနာဝကီနာအဇာဘန်နာအိုအလ္လာဟ် ကျွန်တော်တို့တွေကိုဒုနီယာရဲ့ကောင်းခြင်းတွေအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ပါအာခိရတ်ရဲ့ကောင်းခြင်းတွေအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ပါဂျဟန္နမ်ငရဲမိကနေလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်တွေပေးပါဆိုပြီးတော့ဒုနီယာအာခိရတ်နဘဝနထာနာရဲ့အကောင်းတကအကောင်းတွေကိုတောင်းဆိုခိုင်းထားတယ်ဒါဟာဒူအာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့ကိုတော်ကမိန့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒူအာလေးလဲကျွန်တော်တို့တောင်းပြအောင်တောင်းပါအာရဘီလိုရရင်အာရဘီလိုတောင်းမယ်မရရင်လည်းမြန်မာလိုလေးအိုအလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုဒုနီယာရဲ့ကောင်းခြင်းအာခိရတ်ရဲ့ကောင်းခြင်းတွေချီးမြှင့်ပေးပါအကောင်းတကအကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာ ဂျဟန္နမ်ငဲမိကနေလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးပါဒီဒွါလေးတောင်းပါနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုခုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်ကဟာဒီစ်ရဲ့ဒွါဘောင်းချုပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟာဇတ်အဘူအူမာမာဘာဟီလီရာဒီယัลလာဟူတအာလာအန်ဟူတခင်ကဆင့်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီမမ်ကြီးတွေဒွါအဆုံးတက်ခံနေရင်ဒီဒွါလေးကိုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရကြတယ်အဲ့တော့ဒီဒွါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လိုက်ဖတ်ကြည့်ပါ အလ္လာဟူမာ إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سورة ديدوا عليه بارے اور دیدوا ما قرآن جی صلی اللہ علیہ وسلم قام مينة او الله ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝဆလမ်ကဒူအာတွေအများကြီးတောင်းသွားတယ်အကောင်းတွေအများကြီးတောင်းခံသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဒူအာတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းမိမိတို့အတွက်တောင်းခံနေပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကများစွာသောအရာတွေကနေအဆိုးတွေကနေခလုံးငွင့်တွေတောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေကနေကျွန်တော်တို့တွေခလုံးငွင့်တွေတောင်းခံနေပါတယ်လို့ဒီဒူအာလေးတောင်းလိုက်ရင်းနဲ့မူလာအလီကာရီရာဟမတ်တူလာအလัยတခင်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒီဒူအာကို တောင်းလိုက်တာနဲ့တဲ့လောကမှာလည်းသူဟာအကောင်းတွေရသွားမယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလောကမှာအဆိုးတွေကနေပြီးတော့လဲခိုလုံပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒါတွေမကသေးဘူးတမလွန်မှာလည်းအကောင်းတွေရရှိပြီးတော့အဆိုးတွေအနိဋ္ဌာယုံတွေကနေသူတို့ဟာကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒူအာနှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်နောက်တစ်ခုဟာဇတ်မူဆာအလိုင်ဟီဆလာတူဝဆလမ်တခင်ကြီးတောင်းတဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်အီဂျစ်ကနေထွက်လာတယ် လမ်းမှာနေစရာထိုင်စရာစားစရာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအရေးတစ်ခုရဲ့အောက်မှာသုမတဝက်လာအီလာဇီလ်အရေးတစ်ခုအောက်မှာထိုင်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဟာဇတ်မူဆာအလိဆလာတူဝဆလမ်တခင်ကအလ္လာထံမှာတောင်းတယ်အလောရှမြတ်ကအယန်နှစ်သက်လို့ဒီတူဟာကိုကုရ်အန်ကျမ်းတော်များထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ရဗ္ဘီအင်နီလီမာအန်ဇလ်တာအီလယာမင်ခိုင်ရင်ဖကီရ်အိုအလ္လာကျွန်တော်မျိုးအလောရှမြတ်ချပေးတဲ့အရာတွေတဲက အကောင်းတကအကောင်းဆုံးတွေကိုအလိုအဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်အလောရှင်မြတ်ချပေးမယ်နေမတော်တွေထဲမှာအကောင်းတကအကောင်းဆုံးတွေကို အလိုအဆုံးတူဖြစ်နေပါတယ်အလ္လာကျွန်တော်ကိုကြီးမြင့်ပေးပါအဲ့တော့ဒီပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဟာဇတ် ယူနုစ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်တခင်ရဲ့ဒူအာဖြစ်တဲ့လာအီလာဟာအီလာအန်တဆူဘဟာနကအင်နီကွန်တူမင်အဇာလီမင်အိုအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်မှာတပါတခြားခေါ့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းခံလိုက်တဲ့သူလုံးဝမရှိပါဘူးအိုအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရဲ့တန်ပြန်စင်ကြယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်မြို့ဟာပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမှားယွင်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မတရားလုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေဒူအာတောင်းပါတဲ့အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာဒီလို စီမင်းစီကံလေးတွေနဲ့ဒူအာတောင်းရင်ဒူအာတောင်းခြင်းဟာလည်းအနှစ်သာရတွေရှိလာလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒူအာတွေကိုလည်းအလောရှင်မြတ်ကအမြန်ဆုံးလက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်တင်ပြချင်တာလေးကကျွန်တော်ကဒူအာတောင်းတယ်ကျွန်တော်အခုနပြောတဲ့စီမင်းစီကံတွေနဲ့လည်းကိုက်ညီစွာကျွန်တော်အလလက်ခံစီမံအကြောင်းတွေကိုလည်းလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒူအာတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဒူအာတွေကိုအလောရှင်မြတ်ကလက်ခံပေးတဲ့နေရာမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လက်ခံပေးလေးရှိတယ် နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိုချင်တာတောင်းလိုက်တယ်အလောရှိမတ်ကချက်ချင်းပေးလိုက်တယ်အလောရှိမတ်ကတိတော်မူတယ်ဒီပန်းသားကိုအခုချက်ချင်းပေးခြင်းအပြင်အကျိုးဖြစ်စေမလားသူ့ကိုသို့မဟုတ်အကျိုးမဖြစ်စေဘူးလားအလောရှိမတ်ကတိတော်မူဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတခုတောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဒါဟာအဆင်ပြေမယ်အကျိုးဖြစ်စေမယ်အစိုးတွေကနေဝေးစေမယ်ဆိုရင်အလောရှိမတ်ကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အားကိုလက်ခံပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကြုံမှုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တောင်းလိုက်တာကိုအလောရှိမတ်ကချက်ချင်းလက်ခံပေးလိုက်တာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် ဒါကပထမပုံစံဖြစ်ပါဒုတိယပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒူဟာတော့တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အလောရှိမြတ်ကအခုကျွန်တော်တောင်းတယ်အခုမပေးသေးဘူးဆိုင်းငံ့ပြီးတော့ထားထားတယ်အလောရှိမြတ်ကအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်တယ်အကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေက နားလည်အောင်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်နှစ်သားအရွယ်သုံးနှစ်သားအရွယ်ကလေးလေးကျွန်တော်ထံကနေပူဇာတယ်သူ့ကိုစအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုစိုက်ခဲဝယ်ပေးလိုက်ခြင်းဟာသူ့ကို တေချောင်းကြံခိုင်းတယ်လို့ပဲအခုသူ့ကိုပေးလို့မရသေးဘူးသူ့ရဲ့အခြေအနေသူ့ရဲ့အင်အားသူ့ရဲ့ယက်တီနိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ကသိတော့သူ့ကိုစိုက်ကဲမဝဲပေးသေးပဲနဲ့ဘာလို့လဲသုံးဘိန်းပါတဲ့စပိန်တေးသေးလေးတွေဝယ်ပေးတာမျိုးရှိလောလောဆယ်လက်တလောအစဉ်ပြေစေမဲ့အရာလေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တယ်စိုက်ကဲကိုကြတော့အရွယ်ရောက်ပြီးတော့အင်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းငံ့ပေးထားလိုက်တယ်ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင် အလ္လာဟ် سبحانه ဝတအာလာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအပ်ချက်ကိုအလောရှိမကအတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရဘ်ဘူကုမ်အာလမ်အတင်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဟာအတင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘန္တာတူးကသူ့အနေနဲ့အလတ်ထံကနေတောင်းမယ်ကျွန်တော်ကိုတိုက်တွေပေးပါကျွန်တော်ကိုကားတွေပေးပါအဲ့တော့ဒါတွေပေးလိုက်ခြင်းအပြင်အလတ်ကိုမေ့သွားတာမျိုးတွေသူဟာမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်မှာမျိုးတွေနော်ခီနန်မုတ်တဂီယာ ချင်းမြင်းလိုက်လို့ကြွယ်ဝချမ်းသာလာလို့တပုံဖြစ်သွားမှာမျိုးတွေမရိုင်းတဲ့သူဖြစ်သွားမှာတွေဒါဟုအလောရှိမတ်ကတည်တော်မူတယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့ကို limit တစ်ခုနဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော့ချင်းမြင့်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒူဟာကိုလက်ခံစေမဲ့ဒုတိယပုံစံကကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဒူဟာကိုအလောရှိမတ်ကချက်ချင်းလက်မခံပေးဘူးခဏတာဆိုင်းငံ့ပြီးတော့အချိန်ရောက်မှချင်းမြင့်တဲ့ပုံစံနဲ့လက်ခံပါတယ်တတိယပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတောင်းတယ် ဒါပေမဲ့အလောရှိမတ်ကအဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာကိုအလောရှိမတ်ကတည်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တောင်းတာထက်ပိုကောင်းတာတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုချီးမြှင့်လိုက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့နောက်စရုဒ္ဓအချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလန့်တန်ကနေဒူအာတွေတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာတွေကိုလက်ခံမပေးသေးဘူးကျွန်တော်ပေါ်မှာကြားရောက်လာမဲ့ဘေးဗလာတွေကိုဝေးကွာအောင် အလောရှိမတ်ကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဒူအာကအလဟဒအချီနီမဖြစ်ပါဘူးအလောရှိမတ်ကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့လက်ခံပေးပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့တဲ့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့သူဟာတွေကိုဒီလော်ဂီတက်တတ်မှာအလောရှမတ်ကလက်ခံမပေးဘဲနဲ့အာခိရတ်မှာအလောရှမတ်ကထားထားလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့အာခိရတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘန္တာကိုအလောရှမတ်ကမိတ်မဲတဲ့ရော့ဒီယာတွေကမင်းလောက်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့ဆဝပ်တွေမင်းယူသွားတော့အဲ့တော့ဘန္တာကရှောက်ထားမယ်အိုအလ္လာကျွန်တော်ဒီလောက်များတဲ့ဆဝပ်တွေရစီမယ်အလုပ်ဘာမှမလုပ်ဘူးထားဘူးအဲ့တော့အလောရှမတ်ကအမိန့်တော်ရှိမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့မင်းက လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းဒွါတွေအများကြီးတောင်းခဲ့တယ်လောကမှာမပြည့်ခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအာခိရတ်မှာငါအလ္လာဟ်ကအခုလိုခြံထားပေးတာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဘန္တာကလည်းဘလောက်လဲလဲဆိုတော့သူကပြောမယ်တော့အိုအလ္လာဟ်လောကမှာဒူဟာတစ်ခုမှလက်ခံခြင်းမခံရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲအာခိရတ်မှာဒီလောက်များတဲ့ဆဝပ်တွေကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ယူမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့လူကြီးများခင်ဗျာဒီနေ့လာမြရမ်ဇန်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်ပိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်နောက် ဒီနေ့ညဟာလဲအလတ်ထမှာမျောလင့်ရပါတယ်အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးကုရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ဂိုဘင်လင်အလောရှိမတ်ကကဒါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုံးကွယ်ပြီးတော့မှနော်အတိတရားတွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးထားတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ညွန့်ချက်တွေတချို့ပညာရှင်တွေရဲ့တင်ပြချက်တွေအရဒီနေ့ဒီကဒါရညဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒူဟာတွေတောင်းမယ်လမ်းမြရမ်ဇန်မှာရူဇာရဲ့အခြေအနေမှာအစ်ဖတာဒီမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဒူဟာတွေကိုအလောရှမြတ်ကလက်ခံပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းလာရှိထားတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဒူဟာရဲ့အကြောင်းတင်ပြတယ်ဆိုတာကဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့လူချင်းမင်းများကိုလည်းပူးတွဲပြီးတော့ဒီအသည့်လေးတွေ sharing လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြနေတာတွေအားလုံးရဲ့အချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒူဟာတွေတောင်းရမယ် တော့ဒီလိုဒူအာတွေတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောင်းသမျှဒူအာတွေကိုလက်ခံစည်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ဟာရမ်နေကနေရှောင်ရမယ်အလတ်တမှာယုံကြည်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒူအာတွေကိုတောင်းရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းရညွန်ကြမကောင်းမြတ်တာတွေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒူအာတွေတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒူအာတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအလောရှိမြတ်ကိုကြီးမွန်ငန်းဖွင့်မယ် ပြီးရင်နဗီတော်မြတ်ဆလလောလ္လဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ပေါ်မှာဒရုတေပို့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုအလတ်တန်ကနေဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ istighfar တွေလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အတွက်မတောင်းသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တခြားသောနောင်တော်တွေအတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တောင်းပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာတွေအလန့်တံမှာအလုပ်တွေလှုပ်ထားဘူးတလဲအလန့်နှစ်သက်စေမဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ထားတလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုတဟဲပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းမယ်အဲ့တော့လိုအပ်ချက်တွေတောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်မှာပါတဲ့ဆက်ရည်တို့ဒူအာ ရဗ္ဗနာအာတီနာဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ဟာဒီသ်မှာလာတဲ့နော်အလ္လာဟူမအင်နာနက်အလုကမင်ခိုင်ရီမာဆာအလကဒီဒူအာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ပြီးရင်ဟာဇတ်မူဆာရဲ့ Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ပြီးရင်ဟာဇတ်ယူနုစ်အလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်တခင်ရဲ့ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ဒီဒူအာတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဒူအာတွေကလက်ခံတဲ့နေရာမှာအလောရှိမတ်ကတခါတလေကြတော့ချက်ချင်းလက်ခံပေးတာရှိတယ် တခါတလေကြတော့ဆိုင်းငံ့ပြီးတော့လက်ခံပေးတာရှိတယ်တခါတလေကြတော့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဒူဟာထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုချီးမြှင့်တာရှိပါတယ်နောက်တခါတလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကြာရောက်လာမဲ့ဘေးပလာတွေကိုဝေးကွာအောင် လုပ်ပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့လောကမှာအလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ဒူဟာတွေကိုလက်ခံမပေးဘဲနဲ့တမလွန်မှာဒီဒူဟာတွေအားလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဆဝပ်တွေအနေနဲ့ပြန်လည်ချီးမြှင့်မှာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့တွေဒူအာတောင်းဒီအမှုပညာကို အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဒူအာတောင်းတသွားပြီဆိုရင် လောကမှာလူဖြစ်ရကြိုးနပ်ပါတယ်အာခိရတ်မှာလည်းအလ္လာဟ်တရားတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံဆုံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ထံမှာဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတောင်းခံပါတယ်အလတ်တန်ကနေကျွန်တော်တို့တခုပဲတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းသမျှဒူအာတွေကိုအလောရှိမြတ်လက်ခံပေးသနာတော်မူပါဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းမဲ့ဒူအာတွေကိုအလောရှိမြတ်လက်ခံပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့ကိုဒူအာလက်ခံခြင်းကနေအဟံတားဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကနေအလ္လာဟ် ထိမ့်သိမ့်ပေးသနာတော်မူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှင်မြတ်အကောင်းဆုံးရလတ်တွေပေးမဲ့ဒူအာတွေတောင်းခံနိုင်စွာချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته